Всем привет! Э, кто интересовался работой в Польше без посредников, без э, агенции, без вообще кого-либо, только прямой работодатель? Так вот, я сейчас еду с человеком э, Михаил, Михал, он меня подвозит, спасибо большое, и он набирает, им нужны люди на работу, на стройку, парни, кто занимается строительством, каменщики, не знаю, все разновидности профессий, п- плюс вплоть до уборки. Работа в Сопоте, в Гданске, возможно, даже в Гдыне. А сейчас я спрошу условия, э, Михаил расскажет вам. Cześć, mój numer telefonu 797 424 434. Szukam malarzy, murarzy, tynkarzy, osoby do pomocy, do sprzątania. No, proszę o kontakt. Ага. А пан... I э, bezpośrednio będę rozmawiał z każdym na temat pieniędzy, umowy i tak dalej. Ага. Э, ну, э, я п- переведу э, там что, по поводу ставок, по-моему, э, с- почасовая година оплаты, так? Э, 12 там, No to bardzo różnie, zależy kto co umie. Kto co umie, tak. Kto co umie, co potrafi robić. I e, wszystko oficjalnie, po papierom, wszystko tak? oficjalnie, tak jest. I czy pan robi tam może wojewódzki wizę? No, e, Mogę robić wizę, tak, czasową do pracy. Mhm. Kartę pobytu to z czasem, natomiast pozwolenie na 3 lata mogę zrobić jeżeli będzie potrzebne, jeżeli pracownik się oczywiście sprawdzi. Mhm. Okej, okay. jedyne co to jest mieszkanie, czy nie zajmuję się mieszkaniem? Mieszkaniem się nie zajmuję. Zajmowałem się teraz, no chyba, że będą, chyba, że będzie grupa pracowników, mhm. to wtedy to będę, będę mógł pomóc, tak? No. Ale co najmniej muszę mieć 10, żeby zorganizować. Угу. Ну окей, ребята, ну вот так вот еду и работа прям сама бросится. Так что, пожалуйста, пишите, спрашивайте, э, уточняйте. Контакты я еще оставлю внизу, напишу. Можете напрямую звонить э, к Михалу и вот так вот. Удачи всем.